Pada hari ini kita berjumpa kembali di masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala guna untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keislaman kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita pada hari ini memperbanyak selawat dan memperbanyak amalan salih. Pada hari ini, kita sudah masuk pada tanggal 1 Syakban. Tepatnya pada hari Jumat. Itu berarti bahwa kita tidak lama lagi akan memasuki bulan yang mulia. Yaitu bulan Ramadan. Kita seorang Muslim, ya kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tentu tidaklah boleh memasuki bulan suci Ramadan ini kecuali dalam kondisi kita sudah punya persiapan. Maka di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang memiliki persiapan dan orang yang tidak memiliki persiapan. Diibaratkan seperti orang yang mau pergi berjihad. Dia mau pergi berjihad, Orang-orang yang jujur mencari surga Allah, mencari akhirat, tentu dia sudah mempersiapkan apa yang akan dia bawa pergi berjihad di jalan Allah. Dia persiapkan kudanya, dia persiapkan pedangnya, dia persiapkan tombak dan panahnya. Dia sudah punya persiapan untuk memasuki jihad fi sabilillah. Dan Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang munafik di dalam Al-Quran bagaimana orang munafik mereka memang tidak memiliki semangat dan persiapan untuk berjihad di jalan Allah maka Allah Ta'ala menyebutkan meskipun mereka berangkat dalam kondisi dia tidak senang maka Allah menyebutkan keberangkatan mereka pergi berjihad tidak mendatangkan manfaat sedikitpun bagi diri mereka dan bagi Islam itu sendiri kita seorang muslim memasuki bulan Syakban. Tentu orang-orang yang jujur mencintai bulan Ramadan, dia punya persiapan berbeda dengan orang yang tidak punya kesungguhan menyambut bulan suci Ramadan. Dan manusia dalam menyambut bulan suci Ramadan itu bermacam-macam. Ada orang yang penuh kecintaan dan kesungguhan. Merekalah orang-orang yang salih. Dari kalangan para sahabat dan para tabi'in generasi terbaik dari umat ini saking besarnya kecintaan mereka menyambut bulan suci Ramadan enam bulan sebelum memasuki Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Allah dalam menyambut bulan suci Ramadan sebagian as-salaf at-tabi'in seperti Amr bin Qais apabila masuk tanggal 1 Syakban satu bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dia sudah menutup tokonya, tidak menjual. Kenapa? Dia fokus mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan satu bulan sebelum memasuki Ramadan. Dia tidak menjual, dia tutup tokonya dan dia fokus membaca Al-Quran. Kita seorang Muslim, ada yang mencintai masuknya bulan Ramadan dan ada yang memiliki bekal amalan-amalan yang menunjukkan kecintaan dia terhadap Ramadan. Ada pula yang memasuki bulan suci Ramadan biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang memasuki bulan suci Ramadan merasa berat. Kenapa? Karena kita harus berpuasa. Kita harus meninggalkan makan dan minum. Tidak boleh melakukan ini dan itu. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tarah Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun umur mereka ringkas pendek sedikit akan tetapi jika mereka mendapatkan bulan Ramadhan umur mereka bisa berlipat-lipat dengan mendapatkan keutamaan dan pahala. Kalau berbanding dengan umat sebelumnya, umat sebelumnya itu mereka diberikan umur sampai ratusan, bahkan ada yang umurnya sampai ribuan. Rezeki mereka lebih banyak, umur mereka lebih panjang. Akan tetapi karena panjangnya mereka hidup di dunia ini menyebabkan hati mereka semakin keras dan mereka semakin jauh dari Allah Ta'ala. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan mereka di dunia ini paling pendek. Kata Nabi Sallam, A'maru ummati ma bayna sittina ila sub'in. Wa akallu man yajusu dharik. Umur umatku, kata Nabi Sallam antara 60 sampai 70 sangat sedikit di antara mereka yang melewati umur tersebut. Tapi dengan umur yang pendek ini Allah taala memberikan mereka berbagai macam keutamaan. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Jika mereka mendapatkan bulan Ramadan, mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Iya. Di mana di dalam bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr lebih baik dibandingkan seribu bulan malam Lailatul Qadar itu ada di sepuluh malam terakhir di bulan suci Ramadan siapa yang beribadah di malam hari itu selama sepuluh malam maka pasti dia mendapatkan keutamaan bulan Lailatul Qadar dia mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau dia kerjakan dua rakaat di malam itu dua rakaat ini lebih baik dibandingkan dia kerjakan selama seribu bulan alias 83 tahun 4 bulan. Dan setiap orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadhan Telah datang kepada kalian. Jadi Nabi di sini memberikan bisharoh kabar gembira. Karena memang bulan suci Ramadhan adalah kegembiraan yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki iman. Karena kecintaan mereka untuk beramal salih yang ujungnya cita-cita seluruh orang beriman adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memberikan bisyarah, kabar gembira. Kada ja'akum Ramadan, sungguh bulan suci Ramadan ini telah mendatangi kalian. Syahrun Mubarak, dia adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Iya tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin ketika masuknya bulan suci Ramadan di hari dan di malam pertama masuknya bulan suci Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah pintu surga semua dibuka oleh Allah wa tughlaqu fihi abwabul jahim dan semua pintu neraka ditutup dan itu tidak pernah terjadi kecuali ketika masuknya bulan suci Ramadan. Tidak pernah pintu-pintu surga dibuka dan tidak pernah pintu-pintu neraka ditutup kecuali ketika terjadinya apa? memasuki tanggal 1 di malam pertama di bulan Ramadan sampai selesai Ramadan. Wa tughlaqu fihi asyayatin. Dan ketika masuknya tanggal 1 suci Ramadan, semua syaitan itu diikat dan dibelenggu. Karena itu Nabi SAW berkata dalam sebagian riwayat yang lain, ketika masuknya bulan suci Ramadan, pintu langit, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, semua syaitan dibelenggu dan diikat. Ya bagil khair akbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah kalian menuju kepada ketaatan kepada Allah. Wahai orang-orang yang mencari keburukan dan kemaksiatan dan dosa, berhentilah kalian. Karena itu di antara kemuliaan bulan Ramadan ini, seorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah apa yang tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Orang yang tidak pernah sajak salat di masjid bulan suci Ramadan rajin ke masjid. Orang yang tidak pernah berpuasa rajin berpuasa. Orang yang dulu lemah berpuasa, lemah dia solat di bulan suci Ramadan, dia jadi kuat. Kenapa? Pintu surga dibuka, syaitan dibelenggu. Iya. Sehingga seorang di bulan suci Ramadan itu dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Dan di bulan suci Ramadan ini kata Nabi SAW, di sambungan hadis tadi, Fihi Lailatul qadar khairun min alfi syahr di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang kata Nabi khairun min alfi syahr lebih baik dibandingkan seribu bulan dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu surah Al-Qadr laylatul Qadr khairun min alfi syahr tanazzalul Malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matala'il fajr Kata Nabi di malam di bulan di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dibandingkan seribu bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, dia diharamkan tidak mendapatkan keutamaannya, maka dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Karena itu masyarakat muslimin, di sini saya singgung sedikit tentang keutamaan bulan Ramadhan khususnya puncak keutamaan bulan Ramadan ada pada 10 malam terakhir. Tapi 10 malam terakhir ini kadang menjadi ujian bagi banyak orang. Karena di 10 hari Ramadan itu di akhirnya banyak orang sibuk dengan urusan dunia. Kalau dia perempuan sibuk bikin kue. Kalau dia laki-laki sibuk berjualan karena semakin banyak orang yang membeli. Tapi ingatlah kebaikan akhirat itu lebih dicintai oleh seorang muslim dibandingkan kebaikan dunia. Maka Allah taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding seribu bulan. Maksudnya kata para ulama, seorang beramal kebaikan apapun di malam Lailatul Qadar, dia bersedekah, dia salat, dia baca Quran, dia berdoa, dia melakukan kebaikan bentuk sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan itu lebih utama di sisi Allah dan lebih besar pahalanya dibandingkan dia melakukannya selama seribu bulan atau 83 tahun 4 bulan jadi kalau dia bersedekah 100 ribu di 10 malam terakhir dan malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbit dimulai dari terbenam matahari di waktu maghrib Kata Allah, hatta matla'il fajar sampai terbitnya waktu fajar. Fajar artinya subuh. Sampai terbit waktu azan subuh. Jadi dimulai dari waktu maghrib, azan maghrib sampai masuknya waktu salat subuh itulah waktu Lailatul Qadar. Dan keutamaan Lailatul Qadar ini didapatkan oleh semua orang yang beribadah. Sebagian para as-salaf menafsirkan yaitu siapapun yang beribadah di masjid di malam itu pasti akan mendapatkannya dia merasakan malam Lailatul Qadar atau tidak dia akan dapatkan keutamaan itu jadi kalau dia salat 3 rakaat di 10 malam terakhir dia tidak pernah alpa di masjid selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan dia salat maghrib 3 rakaat salat isya 4 rakaat salatnya 3 rakaat ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan dia kerjakan kalau dia kerjakan empat rakaat solat isya, empat rakaat ini lebih mulia dan lebih besar pahalanya dia dapatkan dibandingkan dia beribadah selama berapa? 83 tahun. Padahal kita diberi umur 83 tahun oleh Allah belum tentu kita bisa beramal sebanyak itu. Kalau setiap tahun kita dapatkan maka sungguh dia telah mendapatkan banyak kemuliaan dan keutamaan. Apalagi kalau dia baca Quran satu lembar itu lebih baik daripada seribu bulan dia baca. Dia bersedekah, dia sholat, apalagi kalau dia sholat tarwih, dia tambah lagi malamnya, dia luar biasa. Maka dari itu masyarul muslimin, persiapkanlah diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang paling pertama, kita bersiap dengan bertaubat. Ini persiapan yang pertama yang wajib kita miliki. Kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Apalagi ini di bulan Syakban kita perbanyak taubat sebelum memasuki Ramadan karena dosa-dosalah dosa yang menyebabkan kita sulit untuk khusyuk di dalam salat dosa itulah yang menyebabkan kita berat melakukan salat dosa itulah yang menyebabkan kita berat membaca Al-Quran dosa itulah yang banyak menghalangi kita dari banyak melakukan kebaikan persiapan kedua perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara doa para as-salaf yang mereka panjatkan Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbalan yang artinya ya Allah selamatkanlah saya antarkanlah saya untuk menjumpai bulan Ramadan dan antarkanlah bulan Ramadan untuk menjumpaiku wa tasallamhu minhu mutaqabbalan dan terimalah ibadah dan amalan-amalanku di bulan suci Ramadan. Ini yang kita inginkan. Karena ada orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, dia puasa juga, kata Nabi Sallam, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia berpuasa hanya menahan makan dan minum. Lisannya tidak dijaga dari yang haram. Matanya tidak dia kendalikan dari yang haram. Telinganya tidak dia jaga dari yang haram fikiran dan hatinya dia tidak jaga dari yang haram tangannya dia tidak jaga dari mengambil yang haram maka puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum puasa itu kita wajib untuk menahan lisan kita dari yang haram menggibahi orang menghina dan menjelekkan orang kita wajib menjaga lisan dalam kondisi kita berpuasa kita wajib menjaga mata kita kita wajib menjaga pendengaran kita dari yang haram menjaga hati kita, tangan kita dan kaki kita dari berbuat yang haram. Maka itu yang wajib kita persiapkan. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah taala memberikan kita apa? kesehatan di bulan suci Ramadan dan kemudahan untuk beribadah. Kemudian yang ketiga di antara persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan banyak berpuasa di bulan Syaban. Dalam hadis Usama bin Zaid Nabi SAW ditanya oleh sahabat Usamah Ya Rasulullah, kenapa anda sangat banyak berpuasa di bulan Syakban? Apa yang kamu tidak lakukan di luar bulan Syakban? Maka Nabi bersabda, bulan suci, apa bulan Syakban ini adalah syahrun yagfulu anhun nas baina rajab wa ramadhan. Kata Nabi, bulan bulan Syakban ini adalah bulan yang di mana banyak manusia lalai di bulan Syakban ini antara Rajab dan bulan Ramadan. Kan bulan Rajab dulu, baru bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan haram, yakni bulan yang disucikan dalam Islam. Ada empat bulan yang disucikan dalam Islam. Salah satunya bulan Rajab, di antaranya Muharram. Bulan yang disucikan, yang diharamkan. Ya? Maka kata Nabi, manusia di bulan Syaban ini lalai. Dilalaikan sebabnya karena mereka sudah mendapatkan bulan Rajab mereka tinggal menunggu bulan Ramadan mereka lalai di bulan Syaban padahal di bulan Syaban syahrun turfau fihi al-a'mal di bulan Syaban ini kata Nabi amalan salih diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya senang amalanku diangkat kepada Allah dalam kondisi saya sedang berpuasa jadi hati-hati di bulan Syaban ini kita berlumur dosa dan maksiat amalan kita diangkat di bulan Syaban dalam kondisi kita berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Maka wajib kita bertobat. Sebelum kita melakukan amalan salih, bertobat dulu. Supaya kita apa? memasuki bulan suci Ramadan dimudahkan oleh Allah. Banyak berdoa, persiapkan diri dengan amalan salih. Seperti dengan banyak berpuasa. Dan Nabi SAW dalam hadis Aisyah, tidak pernah berpuasa lebih banyak dibandingkan puasanya di bulan Syakban sampai hampir 30 hari beliau berpuasa. Hanya saja tidak sampai ya, karena Nabi mengkhawatirkan jangan sampai umatnya ini menganggap wajib berpuasa di bulan Syaban. Padahal itu hanya sunnah. Iya. Ini semua bentuk persiapan ya. Berbeda dengan orang yang tidak punya persiapan. Jadi kita harus punya persiapan paling tidak kita puasa Senin Kamis di bulan Syaban. Atau kalau perlu kita berpuasa ya ganti-ganti puasa Daud di bulan Syaban. Bisa kita berpuasa yang jelas memperbanyak puasa di bulan Syakban itu termasuk di antara ibadah persiapan. Bagi orang yang berpuasa di bulan Syakban itu sebagai bentuk latihan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim. وأقول كما تسمعون أن استغفر الله لي ولكم إنه هو السميع العليم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Sebagai penutup dari khutbah kita yang kedua, Bahawa kita di bulan Syaban ini sudah tidak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka marilah kita untuk sadar berusaha dan berupaya untuk mengadakan islah. Apa yang telah kita lewatkan dari dosa-dosa kita, kesalahan dan kemaksiatan kita yang telah berlalu, marilah kita untuk berupaya untuk memperbaiki diri. Sudah banyak orang-orang yang sadar, sudah banyak orang-orang yang berubah kalau kita tidak merubah diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa berubah. Sampai kita jujur mau merubah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan bulan suci Ramadan ini seperti apa yang kita buat selama 11 bulan. 11 bulan ini sudah banyak, sudah cukup kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka perbaikilah diri kita memasuki bulan suci Ramadan dengan kejujuran, banyak meminta kepada Allah hidayah supaya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaihi ashran. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلى نيته وسره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة